ඊ타මත්ම දැඩි පීඩාකාරී උෂ්ණත්වයක්. සහ තාපයක් පවතිනවා. මෙහිදී ඇතිවන බරපතල ගැටලුකාරී තත්ත්වයක් තියෙනවා. ඒකට අපි කියනවා තාප ආඝාතය කියලා. මේ තාපයට දැඩි වේලාවක් නිරාවරණය වුණොත් ඒ වගේ තත්ත්ව ඇති වෙන්න පුළුවන්. මෙහිදී ඇතිවන රෝග ලක්ෂණ තමයි මූලිකව ඇතිවන විජලනයේ ඒ වගේම පිපාසය, ක්ලාන්ත ගතිය, වමනය මෙවැනි තත්ත්වවලට මුහුණ දෙන්න වැඩිපුර ඉඩ තියෙන කුඩා දරුවන්, රෝගී තත්ත්වයන් තියෙන අය, එහෙම නැත්නම් වැඩිම අහළු අය, ඒ වගේ අය හැකිතාක් දුරට මේ අධික හිරු රශ්මියට නිරාවරණය වීමෙන් වැළකෙන්න ඕන. අපි ඇඳුන ඇඳුම් පවා ලාවරණ කාරණ පාවිච්චි කරනවා නම් හොඳයි. සන්ස්ක්‍රීම් ක්‍රීම් වර්ගයක් වගේ පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. අවු කණ්ණාඩි භාවිතා කිරීමත් කරන්න පුළුවන්. ජලය හොඳින් පානය කළ කර යුතුයි. කුඩා ළමයින්ට වැඩියෙන් දියර භාවිතය කිරීම ඉතාමත්ම අවශ්‍යයි. ජලය තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. සිසිල් බීම් වගේ දේවල් නිතර නිතර ලබා දීම එච්චර සුසු දෙයක් නෙමෙයි. විජනන තත්ත්වය ඇතිවීමෙන් ජීවිතේ නැති වෙන්න හේතු වෙන්න පුළුවන්. ඒ විතරක් නෙමෙයි විජනන තත්ත්වය විතරක් නෙමෙයි මම කලින් ප්‍රකාශ කරපු තාප ආඝාත තත්ත්වේ පවා ශරීරයේ තියෙන පද තින්වලට බලපාලා ජීවිත හානි වෙන තත්ත්වයට යන්න ඉඩක් තියෙනවා.